दूसरे भाग में आपका स्वागत है यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि डेटाबेस से जुड़ने के लिए आप अपने login.php पेज को एडिट कैसे करें और डेटाबेस में उसके लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड कैसे चेक करें अब हम पहले से ही अपने डेटाबेस से जुड़े हुए हैं इसको रिफ्रेश करके और मेरे यूजर नेम और पासवर्ड को रीसेंड करके हम सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ कोई एरर्स नहीं हुई हैं मेरा मतलब यहाँ इस एरर से है और हमने देखा कि यदि हम डेटा टाइप नहीं करते हैं हमें एक एरर मिलती है अब सबसे पहले मैं क्वेरी सेट करने जा रहा हूँ यदि आपने पहले MySQL या किसी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का उपयोग किया है आप जानेंगे कि आप डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं मुझे लगता है कि यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है अतः यहाँ हम लिखने जा रहे हैं सिलेक्ट वास्तव में हम लिखने जा रहे हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक क्योंकि हमें आईडी यूजरनेम और पासवर्ड की जरूरत है मुझे नहीं लगता कि हमें आईडी की जरूरत है लेकिन फिर भी सिलेक्ट एस्ट्रिक ताकि यह पूर्ण डेटा को ले लेगा अतः सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम और हम इसे यूजर्स कहते हैं चलिए मैं इसे निश्चित करता हूँ हाँ यूजर्स तो सिलेक्ट एस्ट्रिक यूजर्स और यहाँ हम लिखेंगे वेयर नेम जो कि यहाँ इसका नाम है और हम लिखेंगे where username equals the username जो टाइप किया गया है अब यदि यह यूजरनेम मौजूद नहीं है हमें this user does not exist जैसा कुछ एरर मैसेज प्रदर्शित करने की जरूरत है अतः हम क्या करेंगे कि हम अन्य फंक्शन mysqlnumrows नामक एक mysql फंक्शन का उपयोग करेंगे यह रोज की संख्या की गणना करता है जो आपके द्वारा दिए गए डेटाबेस क्वेरी से पुनः प्राप्त किया गया है अतः हम लिखेंगे numrows equals mysql underscore num underscore rows और कोष्ठकों में हमारे पास हमारी क्वेरी का नाम वेरिएबल है जिसे मैंने क्वेरी फंक्शन में संचित किया है और यदि हम रोज की संख्या एको करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा और खुद के लिए जांचूंगा कि हमें एक मिलना चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी एक रो है मैं इंसर्ट पर क्लिक करता हूं और डेटा की अन्य रो जोड़ता हूं स्वरूप दूसरा यूजर नेम और दूसरा पासवर्ड मैं उसकी अभी कोशिश करूंगा मैं इसे बाद में जांचूंगा चलिए देखते हैं यूजर नेम कायल और इस समय पासवर्ड एक दो तीन है अच्छा चलिए इसकी कोशिश करते हैं और हम यहाँ हैं एक सेकंड रुके हम यहाँ हैं अतः हमें एलेक्स और काइल मिला हम स्वतः वृद्धित हुई आईडीज देख सकते हैं आप यहाँ दोनों अपने पासवर्ड्स और दो यूजर नेम्स देख सकते हैं अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे हमें क्या मिलता है हो अच्छा यह चेक का पूर्ण भाग है एक वापस आने का कारण यह है कि यदि मैं केवल प्रत्येक यूजर का चयन कर रहा था और फिर रो की गणना कर रहा था तो वैल्यू में वृद्धि होगी यहाँ वापस जाएं और रिफ्रेश करें और हमें दो वैल्यू मिलेगी क्योंकि यहाँ दो रोज हैं लेकिन यदि मैं लिखता हूँ the user name equals my user name हम स्पष्ट रूप से चयन कर रहे हैं जहाँ मेरा यूजर नेम मौजूद है और वह एक रो में है आमतौर से वेबसाइट पर आपके पास डुप्लीकेट नेम नहीं होगा अच्छा अतः अभी हमें यह मिला है यहाँ कितनी रोज हैं यह जानने का उद्देश्य क्या है अब उद्देश्य यह है कि हम लिख सकते हैं if num rows is equal to 0 फिर इसका मतलब आ, माफ कीजिए इफ मेरा नम रोज doesn't इक्वल 0 फिर हम कोड को निष्पादित कर सकते हैं हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें लॉगिन करने की जरूरत होगी अन्यथा माफ कीजिए else हमें एको करने की जरूरत है माफ कीजिए else die हम मैसेज देंगे that user doesn't exist अतः हम क्या कर रहे हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि रो वापस आ गई है जहां हमने वह यूजर नेम दिया और यदि यह शून्य के समान नहीं है हम लॉगिन करने के लिए अपना कोड निष्पादित कर सकते हैं अन्यथा हम लिखेंगे die और that username doesn't exist यह 1 2 3 4 के समान होगा और आदि माफ कीजिए यह समान होगा यदि यह शून्य के समान नहीं है तो यह निश्चित ही किसी के समान है और यदि यह किसी के समान होता है तो यहाँ कोड निष्पादित होगा अतः यदि यह शून्य के समान है मूल रूप से इसका मतलब है कि कोई भी रिजल्ट वापस नहीं आ सकता है मैं इसे रिसेंड करूँगा चलिए वापस चलते हैं और अपने एको नम अंडरस्कोर रोज को हटाते हैं अच्छा तो चलिए अपने मुख्य पेज पर वापस जाते हैं और हम एलेक्स और एबीसी से लॉगिन करेंगे इस समय पासवर्ड कोई मायने नहीं रखता कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोई भी एरर्स वापस नहीं आई अब मैं बिली का उपयोग करता हूँ उदाहरण स्वरूप पासवर्ड टाइप करें और लॉगिन पर क्लिक करें दैट यूजर डजेंट एग्जिस्ट क्योंकि कोई भी रोज वापस नहीं हुई जिसका यूजर नेम बिली है अतः हम देख सकते हैं कि वह कार्य कर रहा है मैं अपनी मूल बातों पर वापस जाऊंगा अतः एलेक्स और मेरा पासवर्ड एबीसी है अब लॉगिन के लिए कोड लॉगिन करने के लिए हमें पासवर्ड चेक क्रियान्वित करने की आवश्यकता है अतः पासवर्ड के लिए मैं फंक्शन का उपयोग करूंगा माफ कीजिए फंक्शन नहीं मैं लूप का उपयोग करूंगा और वह लूप वाइल्ड लूप होगा मैं यहाँ वेरिएबल का नाम टाइप करूंगा मैं इसे रो कहूंगा और यह MySQL के समान है MySQL underscore row को अरै के रूप में लाती है अतः संक्षेप के लिए मैं लिखूंगा mysql underscore fetch underscore assoc और यह मेरी क्वेरी होगी अतः मुझे मेरी क्वेरी यहाँ मिली इससे हम यहाँ से प्रत्येक कॉलम डेटा को ले रहे हैं और रो नामक एक एरे में रख रहे हैं अतः स्पष्टतः व्हाइल लूप में हमारे पास कोष्ठक होंगे और हम कुछ वेरिएबल सेट करेंगे मैं db यूजरनेम लिखूंगा जो कि यूजरनेम है जिसे मैं डेटाबेस से निकालूंगा यह रो के समान है और यूजरनेम यह रो नेम है अतः जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं यह यहाँ रो नेम है यदि यह डेटा की एक एरे है तो इनमें से प्रत्येक आईडी यूजरनेम पासवर्ड बनने जा रहे हैं हम शून्य एक दो का उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि यह कार्य करता है अब हम इसे आसान रखेंगे और हम सीधे अपने कॉलम के नाम को संदर्भ करेंगे अतः डेटाबेस यूजरनेम रो होगा और क्योंकि यह एरे है जो हमारी क्वेरी में इस फंक्शन का उपयोग कर रही है आगे हम लिखेंगे db password equals row और फिर अपना पासवर्ड अतः इसके बाद हम एको कर सकते हैं नहीं वास्तव में हमें अपने डीबी यूजरनेम और पासवर्ड के कंटेंट को एको करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि हम एरर्स में रन करना चाहते हैं हम पहले से ही जानते हैं कि वे हैं हमने उन्हें डेटाबेस में देखा है अब हमें क्या करना चाहिए कि हम चेक क्रियान्वित करेंगे अतः check to see if they match if statement का उपयोग करके यह करना काफी आसान है if our username equals our DB username and our password is equal to our DB password, तो हम कहेंगे कि यह सही है अन्यथा हम कहेंगे कि यह सही नहीं है मैं कोष्ठकों को हटा दूंगा क्योंकि यहाँ केवल एक ही लाइन है अतः इनकरेक्ट पासवर्ड एको करें उसी की तरह इसे छोड़ दें और यहाँ हम लिखेंगे echo you are in अच्छा वीडियो की इस भाग की समाप्ति से पहले हम अभी इसको टेस्ट करेंगे मैं पहले लिखूंगा एलेक्स और मैं गलत पासवर्ड डालूंगा यह दिखाएगा इनकरेक्ट पासवर्ड और अब मैं एबीसी पासवर्ड डालूंगा और यह दिखाएगा यू आर इन अतः हमने अपना यूजरनेम जांचा और यह मौजूद है हमने अपनी मौजूद फील्ड्स जांची तो कृपया अपना यूजरनेम और पासवर्ड एंटर करें यदि हम अपना यूजरनेम और गलत पासवर्ड एंटर करते हैं हमें एक एरर मैसेज मिलता है इनकरेक्ट पासवर्ड यदि हम सही पासवर्ड एंटर करते हैं हमें मिलता है यू आर इन और यदि हम यूजर नेम एंटर करते हैं जो नहीं है हमें यूजर डजंट एग्जिस्ट नामक एक एरर मैसेज मिलता है अच्छा तो अगले भाग में मुझसे जुड़ें और मैं आपको बताऊंगा कि अपने सेशंस और लॉगआउट पेज कैसे बनाएं। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैलवान द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद